É isso que a gente vai fazer. Agora faz assim, ó. A gente não pega o tendão. É isso que a gente vai fazer. Agora faz assim, ó. A gente não pega o tendão. Por isso que é retinho e longe. Tá? A gente já dança, já cuida do braço, do ombro, né? A gente precisa depois ter apoio tá? Esse dá para todo mundo fazer junto, bem mais para frente. Vamos lembrar só uma vez tudo. Braço para cima. Isso, dedos apontando para frente, calcanhares na linha dos isquios. Aí. Isso. Inspirou e cava na frente. Ó, daqui, gente, não é isso aqui, ó. Não é caiu. É cava mesmo, ó. Não é isso aqui. Lembra lá do braço? É. Frente. Lado. E não lado. Longe. Sente lá das costas. Tá? Então flexão no quadril é só... Pensa que os ombros fazem isso aqui, ó. Longe. É. Diga. Eu vou quadril é só aqui. Aqui. A tendência é que eu tô indo aqui. A tendência é ir comigo. Né? Então não faça. Só aqui, ó. A gente que manda o nosso corpo fazer. Aqui para baixo e aqui dobra. Fica aqui um pouquinho. Fiquem aí, só nessa... Isso, dobra mais. Aí, aí, aí, fica aí. Solta o pescoço, mais. Aí, abre aqui, abre aqui, junto aqui. E a coluna, a coluna que é aqueia, não os ombros que fecham. É a coluna que é aqueia, não os ombros que fecham. Aí, aí, são duas forças opostas, ó, mas é isso aí. Aí, aí, isso aqui, aí, solta o braço agora. É isso aí. Aí, e agora aqui. Quanto mais eu fizer isso aqui, mais eu faço isso aqui. Aí, solta o braço, tá? É aí. Então, um, cava ao lado, vem pelo dedo do meio, ombro para baixo. Não faça isso aqui, ó. Tá? Daqui, ó, já vai... Tá? Isso. Abaixa o ombro e longe. Vira. Vem direto na cintura. Isso. E concentra, concentra, concentra energia e explode. E por dentro, ó. Cuidado para não descer cotovelo. É por dentro e vai lá na frente e olha para cá, olha para cá. Olha, olha lá embaixo, bem na posição crítica. E volta. Isso. E aí corta a cordinha. Puf, puf. E vai lá na frente. A gente vai brincar com esse e agora dobra para voltar. Aí, isso aí. A gente vai brincar com isso, tá? Vamos fazendo, fazendo, não para. E nessa respiração. tá? E volta. E vamos fazendo, tá? Deu barato? Continua. Aí abre os olhos, respira, dá uma caminhadinha pela sala, todo mundo vem junto.